おいおいもうぶっ壊れちまったのか一般市民ってのはおもちゃにさえならねえなえ <laughs> いいねその目つき <laughs> そろそろおしまいだ楽にしてやるよ大丈夫か なんだお前は俺はヒーローをやっているものだふざけてんのかお前も一緒にあの世行きにしてやるおい大丈夫か おい何聞いてなかったヒーローになろうと決意した時のことを思い出していたまあヒーロー認定試験に合格したばかりだしだけど先輩からのありがたい話くらいじゃ初めからレクチャーするけど必要かさっきも紹介したが 俺はレクチャーマン1年前からヒーローをやってる新人の面倒を見るのも先輩ヒーローの務めだからなまあ先輩といってもひ認定試験の結婚後協会本部がまずは C 級は大災害や凶悪な怪人はとても相手にできないそういうまずは町の人の手助けやま 基本はこんなところだ手始めにそこで見俺ら C 級ヒーローに教会本部がそうそう仕事をくれることはないんだ場所を変えようついてこい あそこにあるのが教会支部だ教会支部は本部よりもまずは支部貢献度が上がればそうすればまこんなところだ俺はここで待っているから仕事が済んだらまた話しかけてくれ 相手になってもらいます ちらから行きますやっ 受けてみなさい ちらから行きますだこちらだっとけてみなさい片付け 初めてのと仕事を終えたところで悪いがあそこヒーローの務めは教会からの仕事だけじゃない市民からのお願いは戦いだけじゃない探し物からお使いまで習うより慣れろだ話しかけて一つ仕事をやってみ 終わったようだなまあきなんか困った時には話しかけてくれよじゃレクチャーマン恥ずかしがっていたらヒーローはできないぜレクチャーマン 私こちらこら コジャムジャスティスクラッシュはあって俺も行くぞうわっうわっうわっ 分かってるんだ私にお任せを 普通の人間よりちょっと丈夫だからって私の準備はできていますよどこに行くかややンクトタイガー参上こちら 待てよこの野郎まずいはあまずいはあまさにこちらから行きます粛清だ パワーだけじゃねえぞシャーよってえどこに行くよこの野郎はっ楽にしてやシャーらそらそら C 級でも上位になるとさすがに顔も知られてくるんだ <laughs> 壊してしまっても知り私のこちらかこちらかいきますよ こちらから行きますせろ殺してやりましょう救援に来たぞ行くぞ 一撃必殺の好撃力よく味わえたか こちらかやめとそんなはっやっしまや待てよおっそここしゃくだ 何の受けてみよう待てよなめんなよどこ見とるおいおい大丈夫かよいやいや流水岩細剣の真髄を味わわせちゃう好きだらけじゃ焦りは禁物じゃ そこねじゃな好きだらけじゃな 何いこちら焦りは禁物じゃ一歩好きだらけじゃなんじゃなんの受けてみなさいなんじゃ好きだらけじゃ 君は強い 沼で成長するもんじゃ